يا شباب مرحبا بكم في فيديو جديد واليوم بعد ما جاوني برشا مساجات اربع ثلاثة مساجات قررت نعمل لكم tutoriel تاع backflip اللي هي الشقلبة الخلفية اللي هي ال salto donc قبل ما نبداو الفيديو تعمل subscribe بارتاجي الفيديو نوصلوه حكيت باش ميديا كنت حبوا كنت حبوا تابعوني على الانستغرام sinon باش تقولوا شبيه حمزه لابس البازلين تاع ناروتو فوق راسو جاوني برشا ميساجات عملت تصويره بها انا قررت باش نعملها جيفوي دونك باش تربح الجيفوي هذا ما عليك كان بعد ما تفرج في الفيديو تعمل j'aime وتختار فيديو من الفيديوهات الاخرين اللي حبطتهم انا فرتجيهم في ستوري وتلاقي تو ما كان نبداو الفيديو نتاعنا let's go اول حاجه باش نبداو بها اللي هي الشوفمون دونك تبقى تبيات في الدار تحطهم ما عندكش تابير لازم آه، تحط جراني معناها دونك تبعوني علاش الجراني هكاك علاه؟ باش نترينو عليها ترينو عليها ما تريد خير ولا عملت حاجة في حياتك اش بيك يا امي نكمل نصور ماني يا خلينا نكمل نصور بيك thousand years later. بعد ما عملنا ريشوفمون بعد ما حطينا جرالي للسيكوريتي مش ما لك حد شيء بعد ما ذلتني امي وعملتهم الكل وهذا كل نعم فيها على جيلكم دونك ما تنساش تعمل سبسكرايب وبارتاجي الفيديو وتلاقيه وتابعني على الانستغرام تو باش نبداو في الخطوات كيفاش باش تعمل الباك فليب واول خطوه اللي هي كيفاش تنقص وفين الصوص تنقص donc تبعوا باش بها ننقز الفوق je dis bien باش ننقز الفوق كيما وريتكم تو لازمك ديما تعاون بيديك ثاني حاجه واللي هي لازمك تعملها كي تنقز تجيب groupage ك لصدرك اش معنى الكلام هذا معناها كي تنقز ساقايا نجيبهم لصدري تو وريتكم كيفاش تجيب groupage ك لصدرك اللي هما ساقيك لصدرك الحاجه اللي لازم ما تعملهاش اللي هي عمرك ما تهبط المومون اش معناه الكلام هذا معناها صدرك ما يهبطش لساقيك تو طيب باش نوريكم كيفاش صدرك لازم ما يهبطش لساقيك تبعوني donc تو كيما قلت لكم باش ندخل في الرسمي قبل ما ندخل في الرسمي اعمل subscribe واعمل like وبارتاج الفيديو وما تنساش الجيف واي بارتاج الفيديو وتاقيني في ال story بتاعك في الانستغرام باش تربح الفازه دي تاع ناروتو تابعوني donc ماك حطيت الجراري تو ما عليك كان تتعلم تنقص وتجي على ظهرك اما من غير ما تدور راسك je dis bien من غير ما تدور راسك تنقص وتجي على ظهرك وش نوريكم انا تو كيفاش اما حط جراري بالكدا وقولوا راهو حمزه خلينا نقز الفوق ما تنقزش لهنا انت ك débutant ميسالش كي تنقز لهنا اما راهو ك technique salto صحيح راهو لازمك تنقز الفوق تجيب كروباج كوتو donc ك débutant ابدا لهنا ميسالش donc نكملوا تو آه، الخطوه اللي بعدها دخل هنايا هي قبل الاخر اما هذه الخطوه بالرسمي راهي صعيبه على الاخر اللي هي تدويره الراس برشا عباد باش تكون خايفه ولا تقول لي انا خايف ولا نوهب انا سنسكم تو بالجراري باش بدنك يستانس وما تخافش donc تو مع كان مع تنقيزتك مع جبالك groupage تدور راسك ايزي الحكايه نقص شوي في الجريري تو طيح فيهم شويه ومع كان تدور راسك وهاو تو باش نوريكم كيفاش كثيره لازمك تجيب شكون من اصحابك من عائلتك ولا من عارف يعني شكون باش عام تو جبت خويا صغير باش نوريكم كيفاش يكون ال parade donc تمام كيفاش يكون ال parade ال parade لازم يكون بالحساب ما تهبطش ديك خليها في ال niveau لهنا باش ما نطيحوش ولازمك عابد ثقه معناها عندك فيه الثقه انه باش يشدك العبد هذاك donc نجربوها من ال sens الاخرين donc تو خلطنا لاخر الفيديو ما تنساش تعمل subscribe تلاقيني على الانستغرام كيف تربح تربح ويت بارتاجي واحد من الفيديوهات نتاعنا وان شاء الله خدمت هالباك فليب